boşundum amma Keçe kürdüm bir dana Boşundum amma dur bilmedim Nağlan ötüp baradım adını açılmaz muttasıl Ganimattur her pesıl Gül açılmaz muttasıl Ganimattur her pesıl Yaşlı gideyiz küçük kuvvet Bunu unutur imkanatı baradır imkanatı دوستلر را جرتگی نفاق سالر ارتگی دوستلر را جرتگی نفاق سالر ارتگی imkanlıtı paradır Şeytanlıtı paradır İki dostunu acıratıp Şeytanlıtı paradır Şeytanlıtı paradır Gitgin kette yol Adam tola ongi sol Çitke sürüp akıllı Nadan ötüp baradır gil özligin Özligin özbekligin Unutma gil özligin Özligin özbekligin Ayah bul imamın Ömürde baradır 嗯。